Sifat yang kedua kita namakan sebagai sifat qalqalah. Apa yang dimaksud dengan qalqalah ni? Qalqalah ni maksudnya sebenarnya bergoyang-goyang. Ah, di dalam bahasa Arab, qalqalah ini maksudnya bergoyang diambil daripada pemahaman masyarakat Arab apabila mereka memasak. Ah, kita bayangkan mereka ada satu tungku ataupun kuali. Mereka letakkan di atas batu, kemudian di bawah itu ada api. Apabila menggelegaknya air ataupun masakan di dalam sup tadi, akhirnya kualiti tadi sebab tidak stabil batu-batu tadi, dia bergoyang-goyang. Ha, disebabkan panas dengan buih ni maka bergoyang-goyang. Taqalqala. Ha, dia menggelegak bergoyang-goyang. Yang dimaksudkan daripada tajwid bila kita sebut qalqala adalah ekstra suara yang terkeluar daripada huruf-huruf yang bakal kita sebutkan. The bouncing of that that that sounds, okay? Pantulan daripada suara tersebut. Ini lebih jelas bila kita sukunkan kita matikan. Huruf-huruf ni lima. Iaitu kut, bun, jad. Qaf, ta, ba, jim dan juga dal. Okey. Apabila kita menyebutkan setiap huruf ini, maka perlulah kita adakan pantulan. Maka kita sebut ap, qa, qa, qa. Kita sebut ap, Ta. Kita sebut ab, ab, aj dan juga ad. Para ulama berbeza pandangan terhadap pembahagian kalkalah ada yang yang kepada tiga bahagian maka mereka menjual ada ada kalkola yang dinamakan besar ada kalkola kecil ada kalkola yang lebih besar tetapi ada juga sebagian ulama yang bagian kepada hanya dua okey mereka membahagikan kalau kalkola itu berada di tengah-tengah perkataan maka kalkola itu dinamakan kalkola yang biasa saja iaitu kalkola yang kecil tetapi kalau dia berada di hujung akhir dan kita matikan huruf tersebut dinamakan sebagai kalkola yang kubrah yang besar yang kabir Okey, apa maksud qalqalah yang besar? Kita perlu lebih emphasiskan bunyi je. Contohnya seperti kita sebut surah, kita baca tabbat yada abi lahabin watab. Watab. Berbeza dengan kita sebut di tengah-tengah, kita sebut qabla. Qabla. Dia berjalan dengan pantas. Qabla. Qabla. Qabla. Tetapi ahad. Masad. Ha, dia perlu ada emphasize. Kita emphasizekan sedikit di hujung-hujungnya. Okey? Itu di dalam bab qalqalah. Sifat yang kedua. Pantulan suara.